Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain Slender Mirror World Nampak macam menarik tanpa masa Let's go Apa ni? 100 What? Apa ni? ada seratus nyawa tu kat atas tu Slender Mirror Lama gila weh Tak main Slender Hello? Hello? It's Dad. I'm sorry, Kyle. Daddy won't be home so soon. I have another meeting tonight. I bought some bread this morning and left it in the kitchen. Okay. Go and grab a bite. Okay. I will bring some food once I reach home. Right. Mari kita makan roti. Daddy is not home. Woo. So apa ada kat ruang tamu ada flashlight. okay Kenapa satu kenapa tak? Oh, kenapa tak F? Jam pukul apa? Pukul belas Selalu game-game macam ni tu lah. Pukul belas Old chest. alamak Kena ada kod ke? Show cursor. Oh. Padlock. Okay, so aku kena cari kod lah untuk padlock ni. Okay. lapan Lima tiga lah Tiga dia macam lapan Ya lapan lima tiga Eh sajalah lagi Lapan lima tiga rupanya Nampak macam lapan Lima lapan My bad Lapan lima tiga There you go There we go Kunci telah pun dibuka Ah, uh, Rotate Sekejap Okay then uh, Buka lah kau ya Yup kunci all chest right basement key wah apa lagi ada kat situ buku buku apa ni okay so kita nak pergi basement ke ni oh no right sudah tiba masanya untuk kita pergi ke basement ada piano ada fuse oh apa benda interact apa benda tadi aku nampak ada benda interact You need to something to, to reach the electricity box. Oh, betul lah. Daripada tadi aku duduk tekan. Kena tunggu warna merah eh. I see, okay. Daripada tadi, okay. So, one now, apa dia buka? Dia buka apa? Hey! Ya Allah. Right, Give ni macam buggy sikit tapi okay lah. I'm not scared. I am scared. Orang tengah fokus I need to take a rest now Selamat malam Tutup pintu Tidur Eh Tidur Okay Oh kat luar lah Oh ini Ini mimpi weh Wow Ada sentiment Wait what Dia makan aku punya ni Dia makan aku punya jantung Aku tengok tu Oi Slenderman Lari So dia tak adalah macam Lagu gempak ke apa Dia macam Cuba nak menakutkan aku je Tu lah nampak Right cool Gerak lupa proja Area close Don't care Ni ni Okay Alright Ya apa Weh apa tu Waalaikumsalam Eh, eh, eh, eh, eh, masuk ni, masuk ni. The door knocking sound come from the front door. Okay. Pintu depan. Siapa tu? Hai! Ah, uh, aku dekat tempat ritual apa pula ni? Aku kena tangkap kan dengan Slenderman tu. Oh, Oh, boleh hakor-pakor. Oh, what for? Untuk atas tu eh? Hop. Okay, apa ada atas ni? Cold gate ke tu? <laughs> Ui, ni apa benda mandi mandi lilin ni? Ha? Oh, aku kena keluar ikut tingkap. Hop. There go. Right. Turun tangga. Huh. Ni macam Resident Evil lah ni. Lepas tu turun tangga lagi, tangga simulator. Lepas tu turun lagi tangga, tangga simulator. So dia bukanlah insta death lah, dia macam ada nyawa lah kan. So okey lah. Right. Aku dah keluar. What? Oh. Oh, oh, oh. Okay. So, aku rasa kita pergi belah sini ke belah kiri ke belah kanan? Private show XXX. Banyak TV terpakai. Woo! Woo! Wajah. Oh, uh. Oh, terkejut aku. Oh, aku nak tengok belakang tadi tapi macam tak nak ah. Oh, gear. Here we go. We got the gear. Gerak lupa proje guys. Ya, nasi baik bukan backtrack. Gear memang dekat-dekat sini. You want? Okay, ni punya, ni punya. Okay, okay, okay. Diam. Pencet kipas. So, aku kena pergi straight je. Lantar ah flashlight ni on je lah Tutup pintu Masuk gear Dan Yang esok Tata Kaji Smart Film What? Kau Nak apa? masuk sini kot Okay Okay, apa dia guys ni? Sabar, sabar. Adam Cash Key. Adam tu siapa pula? Kawan kita ke apa? Adam Cash Key ni. Adam Cash Key. Adam, Adam. Hey! Apa benda siap kau makan? Apa benda weh? Okay, Rijan, Rijan, Rijan, sekejap Oh my goodness, apa benda siap KP kat luar Okay, nasib bukan auto ni Auto kill Ni macam bagi makanan, ni macam kena sesa Ui, ni dia orang buat apa ni? Sarah Cash Key Oh, so Adam Sarah Ni macam banyak penjara, so Yup Bebaslah kau Bebas Dah Adam dengan Sarah, dia orang dah mati kot Dah, dia orang dah bebas So aku boleh save Right, benda boleh save kan, pakai lah Waktu Adam dengan Sarah, bye Adam, bye Sarah Jumpa lagi Aku just ikut dia orang pergi mana kot. Dah, aku dah pakai semua gear kan eh, sekarang. Woo! Habis dah part 1. Let's go. There we go. Itulah dia. Slender Mirror World. Aku tak pasti. Mungkin kanak-kanak yang kena tangkap dengan Slenderman untuk game ni akan dibawa ke dunia macam cermin lah. Sebab tu kita tak nampak Adam dengan Sarah macam bentuk dia sebenar. Mungkin dia orang pun nampak aku bentuk macam bayang-bayang tu kan. So kita tak sabar nak tunggu part tu. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka dengan video ni macam biasa like, comment, share. Yang penting subscribe untuk korang tahu video yang baru. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.